Uh, kwa upande wa wazazi wa mwanamke changamoto zilikuwepo yule yule mama watoto mm. uh, ah, akaambia kwa mfano akitokea mtu mimi nikiolewa nikamwambia mimi mtoto wangu nitamlea na kweli baada baadaye akatokea mtu yule mtoto alipofikisha umri wa miaka miwili yule mtoto jinsi alivyofanyiwa yani tunakuwa hatuna amani tunaogopa yani tuna, tumejaa na uoga watoto wanafungiwa tu ndani muda wote, hadi mtoto akitaka kwenda shule unaogopa hata aende mwenyewe peke yake. Wa shuleni wakaitwa majina na akirudi nyumbani anakuja kuitwa majina. Amechinjwa kichwa kule kilili kule hmm. wakaja wakamchuna ngozi ya kichwa yote hmm. wakaja wakamtoa na macho wa, wakaja wakamtoa wakamtoa yani, yani vidole hmm. wakamkata visigino na Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio. Na siku ya leo Tiki TV imesafiri umbali mrefu kabisa hadi katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibiti kuja kufuatilia sakata ambalo tumelipata na tumelisikia la mauaji ya mtoto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 kwa sababu mara kwa kawaida yule mtoto alikuwa na, miaka kumi na mbili. Kwa hiyo mtoto wa miaka kumi na mbili sema kweli, hiyo ilikuwa ni siku yake ya weekend. Kwa hiyo kwa majira ya saa nne nne ya asubuhi wale alikuwa anacheza mpira na vijana wenzake, yani kama wa miaka minane kumi, miaka saba walikuwa wanachanganyika tu watoto wa mtaani, si unajua maana kucheza mpira. Kwa hiyo inasemekana wakatokea watu wawili mm. kwa maelezo ya watoto wadogo mm. wanasema baada ya kuja pale wakauliza nyinyi mnajua kucheza mpira wakasema ndio tunajua sawa kila mmoja kuna baadhi kwa sababu wale maake alikaa pembeni kidogo au watu mm. wakauliza nyinyi maake majina yenu kina nani ikibidi watajie wote wakataja wale watoto walikuwa kama watoto wanne hivi wale wengine maake wakakataa kuja akasema sisi hatuwajui wale wanne wakaenda. Baada ya kwenda wa, kwenda kuwauliza akaambia na kutaja majina yao wale nini make, nini wale watoto wakasema kati yenu kuna mtu ambaye anayejua kuendesha baskeli hapo vizuri. Wale watoto wakasema ndio tunajua sisi wote maana tunajua. Wakasema basi sawa. Sisi tulikuwa tuna shida. Tunahitaji maana baskeli hizi hapa ni wageni. Sasa labda katika kwa kuna yoyote anajua sehemu gani hapo wanapokodisha baskeli? Yule mtoto wangu mimi ikabidi akajitokeza, mimi hapa najua kwa sababu naendaga naenda kukodi baskeli naendesha mtaani. Hmm. Sema wengine huwa wafanyi hivyo wakati ya wale walikuwa pale. Wanafanya hivyo. Hmm. Ila wale baada ya kumwangalia kidogo umri wake umesogea, kwa hiyo akasema kidogo anajielewa elewa kidogo hmm. E, na hata kule katika baskeli maana anakodisha ni maeneo yale ya nini ana, pale stendi nini Kibiti terminal pale mm. Eh. na hiyo wanamfahamu, akasema basi haina shida, akamwambia basi sasa huko sijajua walimlagai kitu gani mm. mpaka kule wakatoka nayo, ila pale kwenye basikeli ilipotaka kukodi alienda yeye kama yeye mm. akwenda na mtu mm. kwa hiyo baadaye kabidi na alikodi basikeli kweli, na alikodi kweli maana basikeli, na aliyekodisha kakiri hilo eh. Umauti unamfika basikeli alikuwa nayo au hakuwa nayo? yani, kabla ya umauti mm kwa sababu ile ilikuwa ni siku maake ni ya Jumamosi hiyo hiyo ndo ambayo maake. Sasa hiyo Jumamosi sisi pale hatukutambua kitu, kwa sababu mimi maake nashinda mtaani natembeza tembeza nini mitumba, sinajua asili ya Pointer mm. eh, sasa mpaka mara kutembea tembea kurudi pale labda saa ngapi, saa kumi na mbili mm. Sasa ikabidi nitoke, sasa ngasema subiri niende kwa bi mkubwa mm. kwa mamangu mimi yani maake ile sasa baada ya wewe umefika mahali ni muda wa kula usiku kama saa tatu na nusu hiyo. Mm. Eh, baada ya kufika hapo sasa tumekula. Ah, baada ya kumaliza kula mara kila mtu dogo anaweza kusema alipitiwa kidogo. Kwa hiyo baada ya kumaliza pale kasema ah, mbona mtu mmoja hapa tujamuona, yani babu yake anauliza sasa. Mm. Anasema mbona Ibrahim maana ndio maana sijamuona yuko wapi? Mm. Kasema labda amelala ndani. Ikabidi kwenda kumwangalia eh, Ibrahimu amelala kweli ndani, kwa hiyo kuangalia nyumbani hayupo. Tukaangalia mara kwa jirani hayupo. Sasa kidogo kwa sababu ya mama yake anaishi hapa hapa. Eh, ikabidi e, mimi kama mzazi nika nini mama babu yake akasema mpigie kwanza labda mama yake ili kufahamu huyo huyo mtoto yupo kwake au la. Kweli mimi nikampigia simu mama yake akasema huko bwana hajakuja tangu alipokuja majira ya saa nne kama na nusu hivi mm. huku tena hajakuja na alikuja tu manake mara moja na baskeli alipoondoka ndo ameondoka. Nikamwambia bwana, huyu mtoto hadi saizi huku hajarudi na si kawaida yake mm. kwa sababu akija kulala kwako na ni maana mimi napo unanipaga maana taarifa leo, maana huyu mtu maana amelala huko. Sasa nikamwambia nikamwambia mama yake huyu, sasa inabidi tufanye harakati za kumtafuta kwa sababu si kawaida mtoto huyo. Sawa, kabidi saa nne Beka afanya nani harakati zangu za, za kumtafuta kwa marafiki zake anayosoma naye mpaka saa sita usiku. Mm. Eh, mama mtu bwana, kitu cha kwanza nini alichokifanya kaenda kutoa ripoti maana polisi kama saa nne na nusu. Mm. Baada ya kutoa maana maana ripoti polisi, polisi wakasema inabidi njoeni kesho saa nne asubuhi. Mm. Eh, na kweli ilipofika saa nne wakaenda, yani tukaenda saa nne asubuhi kwa maelezo pale, ah, vipi mama yake mmemwona? Akaambia bado hatujamuona Mm. Ikabidi yeye polisi aseme nakupeni masaa ishirini na nne tumsikilizie. Nikamwambia hapana, nilikuwa naomba tu maana nimtafute na kumtangaza ni hata katika sehemu za ibada kwenye, kwenye misikiti sehemu zingine kwenye mkusanyiko wa watu, wasema basi haina shida kama utaamua kufanya hivyo mm. Eh, ni kweli. Kwa hiyo Jumapili pale nika nika nikaja nikachapa picha kama mia hivi mm nikaanza kumtafuta. Katika kumtafuta baadaye, kuna kuna mdada mmoja akasema, ah, huyo mtoto kwa nyinyi maana mnamtafuta yule, kaambia ndio huyo mtoto anambia kwa sababu huyo mdada huyo mtoto anamfahamu maana yake ni vizuri tu. Akaambia huyo jana mimi nilimuona maeneo ya nini ya konsolata anapromoka kule. Sasa sijajua, ila kuna mtu ambaye huyo mtoto alipakizwa nyuma, huyo mtu yeye anaendesha. Kwa hiyo alipromokea maeneo ya nini ya kinyanya mtu mzima mtoto ni mtu mzima ni rumasa mtoto mzima kuna mdada nini mdada mmoja anapata kama miaka 22 hivi mm. eh ndio anatoa maelezo ndio alimpakia ah, ah ah anaitwa maelezo hayo mm -hmm. aliyempakia maana ni mwanaume mm. eh Mm -hmm. Inasemekana maana wastani wake kama una miaka 35 40 na anafika. Mm. Eh. Rangi yake? Rangi yake pale rangi yake maana sikufahamu, mdada akutuambia. Kwa hiyo baadaye tulipofika, baada ya kumtafuta tafuta, kuna mwingine akajitokeza akasema ah, yeye alikuwa katika gari anatoka Mbagala, ila alikaa upande wa kulia mm. alipofungua dirisha hiyo hiyo maelezo alikuwa anampatia mama ni mjomba wake mm. anambia mimi nilipofungua mara dirisha nimemwona kweli yule mtoto maeneo ya Kibiti sekondari mm. anakokota hiyo baskeli mm. nyuma yake kuna mtu sasa, sijajua mtu huyo, je, ni msafara mmoja na yule au la? Hapo tena mimi mama yake mimi sikujua, sababu mimi ni kwa abiria tu, maana kwenye gari gari inatoka Mbagala inakuja Kibiti. Mm. Akasema basi mngetaka kumtafuta, anzieni na kipande iko cha Kibiti sekondari mm. kuendelea hadi huko mbele. Mm. Basi tukasema sawa, tukamtafuta pale kweli mpaka hayo maeneo yote tumemtafuta na picha make tumeziacha mm. mpaka tumefika hapo eneo ile eneo ambao aliyofanyiwa maana tukio hilo mm tulisimama pale na tukatoa maelezo hivi hivi, akasema hapa sio mtu atukumuona na picha pa, eh, eneo maana ni mtawanya, maana mtawanya kwa mamba mm. eh. mm -hmm. akasema hiyo sisi atufanyaje, atukumuona huyo mtu mm. yupoje? Tukamwambia yupo hivi yupo hivi yupo hivi, amevaa pensi ya kijeshi jeshi, chini ana ana ebo nyekundu mm. eh. alikuwa ana ana baskeli mm. akasema sisi wapo atakumuona mm. kweli kabidi sisi pale tukapitiliza pale mpaka eneo moja kunaitwa Bungu mm. e, tumefika mpaka kule mm. na picha huko huku maana tunazo tuna tunatoa maelezo na picha tunaacha namba namba za simu zipo mmoja mmoja kwenye picha akasema basi sawa mm. e, tumefika Bungu na meo, kuna eneo unaingia kwa ndani unaitwa Mlanzi na sehemu moja unaitwa Lungungu mm. kuja kutokea mpaka nini Mchukwi mm. eh, tukatembea kwa hiyo kwa siku maana ya Jumapili hiyo mm. eh, na picha huko tumeziacha umo, umo, umo kote mm. kwa siku ya Jumapili hatukufanikiwa. Tukasema Jumatatu tunaanzia na wapi mm. tukasema hapa lazima tuingie hivi, tumeingia na sehemu moja unaitwa Bumba Msoro tulitembea mpaka tukaenda kutokea Kimansiana mm. eh, mafanikio mpaka Jumatatu ile ile, maana mafanikio ile nini hakuna zaidi ya watu wanapiga simu tu, kwa sababu watu maana kupiga simu kweli ilikuwa nini, wanajitahidi zile simu ambazo maana tulizoacha picha mm. Eh, Vipi mmefanikiwa? Maana kumuona, naambia hapana, basi eh, haina shida, tuko pamoja, tunashirikiana mm. Kwa hiyo tumeenda Jumanne mm ikabidi yani tukaenda kutembea tena mpaka maeneo ya nini Mkulanga mm. ila mimi maana sio Jumanne se siku nini sikwenda, sitaki uongo mm. maana nikasema subiri kwanza ni, niangalie, ila pikipiki ambazo maana zilizoenda tulitoa kweli maana nini itoa hela mafuta na watu mm. walini support maana katika hilo mm. eh, kwa sababu kwa sababu mtoto kila mtu yani karibu asilimia nyingi watu wakazi wa Kibiti wanamfahamu mm eh, kwa baada ya kufika pale mpaka nne kitu, kitu chochote hatukupata mm. eh, zaidi ya watu mtu akupiga simu bwana, vipi mbona, naambia hapa hapana. Mm. Jumatano tukaenda kutembea maeneo ya huko njia kwenda Mloka mm. uh, ni opposite na ulipoambiwa alielekea uh, au uh, ni nyuma yake nini hapa hapa nini Kibiti stendi unaingia hivyo kama naenda Seruo. mm -hmm. Eh, kwa hiyo tukafika hadi kutembea tembea hadi huko mafanikio kuna watu wanakupigia tu simu, vipi umefanikiwa kumuona? Hatukumuona. mm. Eh, yani kutoka juma maana kutoka Jumapili hiyo mpaka Jumaa ngapi, Jumatano. mm. Alhamisi tulikaa, maana usikilizia tu maana taarifa mm. labda mtu anaweza akasema ah, tulibahatika kumuona hapa au kumuona hapa eh. Kwa baadaye ikabidi mimi, mimi kama mzazi niite wana familia upande kwa mama yake kambe bwana ya eh, sema kweli nimeshatafuta mm. na picha mama yake nimeshaziacha mm. kwa sababu mama yake maana niliacha picha kama 250 mm. nilizozichapa ni, ni, ni nikasambaza na upande huo maana nashukuru Mungu na magrupu mbalimbali yani kwa kazi ya Kibiti kwa kina mama kuna grupu la kina mama grupu uh, nini yani yani watu mbalimbali maana kwenye mitandao walitoa support maana kuhusu hilo, kwa sababu hata mtu aliyekuwa mbali ila akiwa nini ana simu kubwa na anaona mm. kwa hiyo anajua kila kitu ambacho kinafanya kinachofanya kinachoendelea mm. La, eh, lakini taarifa ikawa si hiyo tu mm. umefika Ijumaa asubuhi mm. sawa. Kwa hiyo tumekaa pale kwa sababu kule maana tulikubaliana pande mbili baina ya nini upande wa mimi na kwa mama yake mm tunasema sawa, tunamtafuta ila inabidi tumtafute mara kidogo kidogo. Ikiwa siku tano siku tano tumemtafuta mfululizo, yani watu mbalimbali kutusaidia kutembea huku huku huku huku, lakini taarifa yote hakuna. Sasa hapa cha msingi inabidi tutafute, kama habari kwenye mitandao zimeshaenea na picha ndio hizo kama mia mbili na hamsini maana vijijini vijijini huko kote huko zimeshaenea, hmm. lakini taarifa sasa hivi hakuna. Kwa hiyo tukakubaliana inabidi maana tumtafute maana kidogo kidogo e, na polisi ile wani wakapiga simu wakanipigia simu vipi umemuona akambia bado Ijumaa asubuhi tupo katika harakati za kimaisha nikapigiwa simu na nini na mtendaji wakata wakata ya Mtawanya mm. akanipigia akambia bwana akaambia uko wapi single nikamwambia mimi bwana mimi nipo maeneo hapa stendi mm. akaambia naomba namba ya kaka yako mm. Eh, ikabidi e, maki nimpatie namba ya yangu mm. akampigia akamwambia bwana mimi sipo hapo hapo Kibiti maki nimetoka nipo nipo Muhimbili lakini kuna taarifa ambayo inasemekana kuna mwili wa mtoto mm. umeonekana kuwa ume, umeonekana maeneo ya Mtawanya. Mm. Sasa naomba toka hapo kamwangalie, inawezekana akawa ndi, ndiyo yeye mm. kweli, maana kakaangu kabidi atoke hadi pale. Sasa kipindi kile yeye anania anaongea na yule kuna simu nyingine maana akapigiwa mimi baba yangu na kuna afya yake alikuwa kwa kuna simu ilikuwa kuna, kuna msiba mm. akapigiwa simu yake baba mm. na yule mtu wa kule akamwambia bwana, eh, kwa maelezo uliotupatia tuna uhakika yule kijana ni ndo huyu ni ndo huyu mm. kweli mzee akasema yupoje, anaoji kwenye simu, akaambia yupo hivi yupo hivi yupo hivi. Ah. Kaambia ndo inawezekana kando huyo. Kaambia cha msingi kama kuna shuka wewe unashuka. Mm. Kweli mzee wangu ibidi akaenda na shuka. Mm. Baada ya kambi napokea simu yake mimi mwenyewe. Mm. Naomba bwana eh, kuna mtoto wako ameonekana mm. maeneo manini nini maeneo ya Mtawanya kwa Mamba. Mm. Eh, ikabidi e, maana niulize Mtawanya kwa Mamba hospitali au simgea maeneo ya hospitali. Mm. Eh. Kwa sababu pale kidogo ni kuna sehemu mbili, kuna hospitali ya wilaya hapo mbele kidogo, kwa hiyo na pale na pale kwa Mamba kuna sehemu unaingia kushoto kama unatoka na huku hmm. kweli wakati wanakwambia ameonekana, walikwambia hali yake wakati, wakwambia wakati anaambia nini ameonekana, hmm. hawakuniambia nini hali yake, na hata yangu mimi akunipigia simu kuniambia bwana, kuna moja mbili tatu, hapana. Hmm. Alichofanya yeye katoka yeye na baba yangu mm. wakaenda Mm. Mara nimekaa kuna kaka yangu mwingine mara namuona naye amepanda kwenye pikipiki wanaelekea kule kule. Kwa baada mimi mimi nilipopigia simu mwake sijakaa sawa na rafiki yangu ananipigia simu uko wapi? Nikamwambia mimi ndio mimi nipo hapa stendi. Kwa baada akanifuata na pikipiki tondoke Kweli tukaenda. Mm. Sasa baada ya kwenda pale tukazuiliwa wakasema ah, huku maana msije kwa sababu askari hawajafika. Mm. Eh, kipindi hiko maana ilikuwa baba yangu amefika pale saa 4. Mm kakaangu mwingine alifika pale saa nne kama na nusu, mimi nimefika pale maake saa tano kasoro. Kwa hiyo pale tuka tukazuiliwa. Hmm. Eh, baada ya kuzuiwa, kwa hiyo baba ikabidi aongee na mwenyekiti maake nini wakinyanya nini wamtawanya. Hmm. Mwenyekiti wa mtawanya kweli akawasiliana na nini na askari polisi kaambia kwa vile hao hao hao na ndugu waruhusu wae waende wakamwangalie. Mm. Mimi sikufika eneo la tukio, sasa kuna yani kama distance ndogo sana mm. Ndo na mtu anaambia bwana, yule mtoto jinsi alivyofanyiwa, yani amechinjwa kichwa kule kilili kule mm. Wakaja wakamchuna ngozi ya kichwa yote mm. Wakaja wakamtoa na macho wa, wakaja wakamtoa wakamtoa yani, yani vidole mm. Wakamkata visigino na kwa haraka haraka akasema yani sehemu ya tumbo tuna uhakika maana wameondoka na mapafu na maini. Mm. Eh, yani kitu kimoja kibaya sana. Hapo watu kwa nani hajamaliza wakaja wakamvua ile mtoto kama mnyama, yani jinsi anavyo anavyochinjwa labda ng'ombe au mbuzi, hmm. yani ngozi yake alipovuliwa naye ndo kavuliwa vile vile. Ukaitoa ngozi yote? Ngozi yote maana ameitoa. Wakaiweka pembeni au wakaondoka nayo? Hizo ngozi hivyo hivyo vitu vingine vyote ni yaani wameondoka navyo. Mm. Sasa mimi kidogo nipo nipo si ile afu nika yule akasema yule mtoto kavaa nguo nguo ya kijeshi na viatu vyekundu. Kwa hiyo pale katika kusogelea mimi yani kwa yani sema ukweli hata ile amu ya kwenda kusogelea mm. ya kumwangalia yule kijana wangu maana sijakuwa nao na hiyo historia maana nimeishiwa nguvu. Eh, watu wakane wakanibeba kurudisha nyumbani kupale kwa sababu kwa kweli maana nilishindwa maana kuvumilia. Huku huku wengine askari polisi nini kuna kuna wengine wakampigia mama yake mama yake akaambia mwanao ameonekana. Kwa hiyo mama yake mama mtu alivyotoka kule ame, ametoka moja kwa moja kenda pale kenda kushuhudia kweli hali ya mwanawe maana jinsi nini ilivyokuwa. Mm. Eh, mama mtu akawa nini akazimia hapo hapo nasikia kwa sababu mama yake nini mama mimi na yeye nianza kufika mimi ila mama yake mimi nirudishwa nyumbani mama yake ni mapema sana. Eh. Poleni sana. Tumepoa, asante. Mm -hmm. Eh, baada ya hapo manake kuja kuja kuangalia pale ile eneo watu kadi wanavyotembea, mara wanakuja ona mafuvu ya watu wengine, kwa fuvu la kwanza kuja angalia fuvu la pili. Alafu isitoshe, kuna siku za nyuma hizo, kuna mtu alifariki kenda kukutwa maeneo hayo hayo, mwingine maake bodaboda wa hapa hapa Kibiti mm. alinyongwa maeneo hayo hayo mm. na ukiangalia mule mule katika lile nini lile si si tuseme shamba si kichaka, yani kile kwenye kichaka ukiangalia kuna watu wanaingia mule wana, wanaenda kuchimba nini maake ming'oko ile e, wengine wanakata kuni mumo mm. e, wengine kuna sehemu mkaa mka, nini nini wanakotokota wanachoma mkaa kwa ajili ya kupikia shughuli zao yani, za kupikia pikia mm. lakini ukiangalia kile kipande mm. yani kipo kwa nini kile kipande kweli kuna poli, lakini maeneo mengine yote kuna nyumba za watu. Sasa swali la kujiuliza, ikiwa siku ile sisi tuna nini, tunamtafuta na mpaka eneo lile tume, tumefika, watu wanasema hawajamuona mm. Lakini cha ajabu eneo maake nini, matatizo yameenda kutokea pale pale ambapo sisi tumeuliza na wao wanasema pale hawakumuona, na ndio matatizo mawili yamekuja kutokea hapo hapo. Kwa swala swali la kujiuliza, tunajiuliza je, huyu mtu walikuwa na, nini waliondoka naye au huyu mtu imekuwaje? Lakini unapata jibu kwa akili ya haraka haraka tu ya kawaida tu mm. unajua kabisa huyu mtu alikuwepo ila alikuwepo maeneo ya haya haya haya ndani kwenye nyumba hizi hapa kwa sababu kama mtu alitoka nini mchana kweli mtu asubuhi mtu angie nayo nini tumana polini maana majira ya saa tano unajua pata jibu maana sio kweli lazima atakuwa walifika sehemu akamhifadhi maana nini tumana ndani eh na ukiangalia ile maiti maana ndio maana yani ni kwa haraka haraka mm. ile kazi maana naweza kusema yule wamemchinja ni siku ile ile hiyo hiyo ya Ijumaa ya, ya Jumamosi ile ile siku ambayo alichukuliwa, eh, siku ambayo nini alichukuliwa, kwa sababu ukiangalia maana jinsi ilivyo, kwa sababu ilishaanza maana kuoza, kuna upande tayari ishaanza maana kumogoka. Kwa hiyo hatimaye akurudi kuja kuzikiwa maana kwenye eneo la familia, hapana. Mm. Tuliomba nini make make wazee wangu walienda wakaomba hifadhi tu, akasema wewe inabidi tumhifadhi hapa, sababu kurudi nyumbani tukichukua huo mwili utamegeka megeka. Mm. Eh, ni kweli kwa yani hata ile enza yaani sasa kama mtu amechukuliwa tu yani kana ameenda kufukiwa, kufukiwa tu yani eh, ni ndio maana kama mzoga kwa sababu maana mwili ulishaanza maana kuoza. Poleni tena. Tumepoa. Sababu nyuma ya tukio hilo ni kitu gani? Ah, mimi binafsi kwa sababu ni ndio eh, maana sababu maana kwenye upande wa, wa kwangu mimi maana mimi sababu sina labda kama kuna mtu ambaye inawezekana maana si binadamu akawa mtu labda ana chuki naye mimi sifahamu mm. eh, lakini ukiangalia maana sababu kwa upande wangu mimi, mimi sina sababu mm. eh. na hakuna mtu ambaye pengine ulikuwa una, una ugomvi naye una tatizo naye mtu ambaye na ugomvi naye na tatizo naye mimi sina sitaki uongo upande wa mama yake umechunguza? Upande wa mama yake usema kweli sikuchunguza. Mm. Eh, labda kama nafahamu yule mama mtu labda kama na ugomvi naye na ugomvi na watu, ilo hilo kwa mimi sifahamu. Mm. Eh historia yako na Kibiti ikoje? Historia yangu na Kibiti, maana mimi nimezaliwa hapa hapa Kibiti mm. Uh, ni wala hata sikuhamia mm. Ah, nimezaliwa hapa, nimesoma shule ya msingi ipo hapo juu inaitwa shule ya msingi Kitundu mm. Baadaye nikaenda shule ya sekondari Zimbwini sekondari, nipo hapa hapa ni Kibiti mm. Uh, na elimu ya form 4 kwa kifupi. Baada ya elimu yako mm. maisha yako katika safari ya uzazi, kuwa mzazi tuseme mm. umeoa? Hapana, sikuoa bado. Mm. Safari yako ya maisha mpaka ukampata kijana na tukio likaja kutokea, ah. ilikuwaje? Safari yangu maisha nakumbuka kipindi ya nini nasoma mm. nilikutana na ni, mimi na nini na mzazi mwenzangu Amba, ambapo kipindi hiko mimi nilikuwa shule mm. yeye mwanamke alikuwepo tu mtaani mm. eh, kwa hatimaye tukaingia kwenye mahusiano mm. eh, tukabahatika kupata mtoto mwaka elfu mbili na kumi mm. eh, ilikuwa tarehe ishirini na mbili mm. ya mwezi wa sita elfu mbili na kumi mm. eh, kwa jina la kijana maake, kwa sababu kuna baadhi ya vitu watu wao waliviona wasema oh, huyo kidogo kafanana na baba yake na baba yake kwao, na mimi kwa heshima pia ya babangu ikabidi nimpatie jina la babu yake mtoto mm. akaitwa Ibrahim. Ah. Ma maisha yakaendeleaje sasa baada ya mtoto? Wewe wakati huo unapata mtoto ukiwa shule na mtoto akazaliwa, ilikuwepo kulikuwa pengine kuna changamoto yoyote kipindi hicho kuanzia nyuma upande wa wazazi wa mwanamke na kitu chochote? Kwa upande wa wazazi wa mwanamke changamoto zilikuwepo hmm. E, eh, waambia ubinti inabidi umeshakuwa naye hivi, umeshazaa naye. Kwa hiyo ya msingi unapomaliza shule inabidi umoe. Kambia ni kweli, wala sijakataa katika kuoa, ila, ila kikubwa sijajua maana maisha yangu ya elimu huko mbele yatafikia wapi. Mm. Kwa hiyo unaweza nikampatia fursa sio kama labda nimemkataa au labda nimemkataa, hapana mm. ila mimi naweza nikaendelea mbele maana kielimu mm. kwa hiyo kama nitafikia hapa mm. nitamoa mm. ila kama sijafikia hapo, basi akitokea mtu mwingine ni ruksa kuolewa. Eh, kasema basi sawa. Kwa hiyo yule kijana nini akauliza aka mm. mtoto wako, nikamwambia mtoto wangu atani atalelewa. Kijana gani aliyeuliza? Ah, oh, yule yule mama watoto hmm. Eh, akaambia kwa mfano akatokea mtu mimi nikiolewa, nikamwambia mimi mtoto wangu nitamlea, na kweli baada baadaye akatokea mtu yule mtoto alipofikisha umri wa miaka miwili mm. Eh, kwa akaniambia tunafanyaje mama yangu mzazi na baba yangu anasema ina shida, mlete huyo huyo mjukuu wetu, sisi tuta, sisi tutamlea. Mm. Na kweli akachukuliwa akiwa na miaka miwili mm. mpaka mm. amekuwa kuwa hadi akasoma nasari, akaja akaanza na shule ya shule ya msingi shule ya msingi Kibiti mm. uh, iliyopo katika wilaya ya Kibiti na kata ya Kibiti. Mama watoto ina maana akaolewa sasa. E, ameolewa baada ya kuolewa alibahatika kuzaa watoto wengine mm. maki na watoto wawili mm. jumlisha na yule anakuwa watatu. Na, na mlikuwa mnashirikiana vizuri katika upande wa malezi ya mtoto? Kwa upande wa malezi sema wewe, sababu kwa kipindi kile mimi mwenyewe nilikuwa najishughulisha mbali na biashara ya nini ya upwenta tangu siku nyingi tu. Mm. Kwa hiyo katika harakati za kumhudumia yule mtoto maana yake yeye nilisimamia mimi mwenyewe mimi kama mimi. Mm. Aa. Ah. Kulikuwa hakuna mawasiliano ya mama kujua hali ya mtoto anaendeleaje na kila kitu. Mawasiliano ya mama ya yalikuwepo, maana yake mm, mara sometime anakuja anakuja kuja kumchukua wake mtoto wake ninamuna nikae naye hata hata mwezi nitamrudisha, ila kipindi mtoto alikuwa anasoma nasari mm. kwa alikuwa anakuja pale shule kifungo, anakuja namchukua, aenda kukaa naye kifunguliwa, namrudisha mpaka mtoto anaanza darasa la kwanza. Kwa maisha yetu ndio alikuwa hivyo, na hakujawahi kutokea tatizo lolote baina ya mzazi mwenzake mume wake wa ndoa na wewe katika mawasiliano yenu kuhusu mtoto? Eh, katika upande huo kusema kweli, yani tatizo la baina kwangu mimi na yeye na, na mume wake mm. hakukuwa na tatizo mm. eh, kwa sababu naweza nikasema mara nyingi alikuwa wakija manake wanakuja wote mm. yeye ye, maake mama watoto wangu mimi maake na mume wake tumekuja kuja kumchukua mtoto basi ina shida huyo au labda sometime ananipigia simu bwana baba Ibla na ametigia ambia mtoto safari sije kumchukua mm. eh, kwa mtoto mara sometime alikuwa na anaondoka kwa shangazi yake Lindi eh, wakati mwingine alikuwa anaenda kwa, kwa mjomba wake mm. Mbagala eh, kulikizo ikiisha wanamrudisha au sometimes kama kama safari kama mfano kama Lindi ilikuwa mashangazi yake anamrudisha hadi hapa kijana huyu kijana huyu mm. eh. Na mpaka sasa hivi sasa, tangu kutokea tukio ni takriban wiki ngapi zinaenda? Wiki mbili. Wiki mbili. Mm hakuna mtu yeyote pengine ambaye tayari ameshatiwa pengine mikononi mwa sheria kusika au kuhusiana na tukio hilo? Mpaka sasa hivi mtu wote maana kutiwa mikononi mwa polisi hakuna, kwa sababu sijapokea maana taarifa yote labda kutoka kwa polisi kusema bwana, tumewatia watu kadhaa mkononi zaidi yao, maanake wakosema bado wanaendelea kuchunguza. Mm. Hiko mm. ndio kitu ambacho anachokisema kutokana na tukio hili na umezungumza eneo hilo imepatikana mafuvu ya watu wengine wangapi? Wawili. Wawili. Hayo ah. mafuvu yanaonyesha ni watu wazima watoto? Yale yaani mafuvu maanake yanaonyesha rika ni, zi, ni zile zile yani kutoka miaka minane kumi na kumi na mbili Hmm. Eh, ila sana pale maanake inaonekana kama miaka minane miaka kumi na hayawezi kukadiriwa kwamba tukio limetokea ndani ya muda gani? Yale yaani kwa kukadiria kwa upewa haraka haraka, naweza kusema sikosei kama mwaka jana na mwaka juzi, kwa sababu kuna pensi pale imenekanika ikiwa imeozaoza hivi na kuna yeboyebo nyeusi e, zilionekanika hapo hapo. Mimi nikiwa kama mzazi na, na, na, kwa, na kwa, kwa kilichotokea kusema ukweli, mimi, mimi binafsi maake nimeumia sana kwenye nafsi yangu, sio nimeumia kwa sababu gani, nimeumia japokuwa naweza nikasema bado kijana, ni kweli, lakini maake naweza kusema kwa bahati mbaya, maana mimi mtoto wangu ndio yule yule mmoja, wala sikuwa na mtoto mwingine. Na katika upande wa nini wa kuomba maana kwa jamii au labda ikiwezekana, yani sana naweza kusema yani tu yani katika hilo mimi naomba yani yani tu maana jeshi la wananchi liende likakague pale sehemu mm. Eh, na, na sio kukagua sababu kwa upo upewa la kalaka wa akili yani pale una unajua kabisa kipande hiki lazima kuna watu watakuwa wanahusika hmm. eh, kwa sababu hawezi kutoka mgeni huko aende aende aende kuingia kwenye nini kwenye kichaka kile, inakuwa sio kweli eh, hmm. kwa sababu mgeni leo hii huwezi kutoka hapa ukasema unaenda labda wapi, labda Mbeya eh, au Lindi au Mtwara, uingie tu maana kwenye kichaka tu watu uonie tu, maana watu hawakujui, hmm. inakuwa sio kweli, lazima watu watasema tu tukujui kama una mtu yoyote ambaye anaingia anaingia na kutoka, lazima watu watakuwa wafanyaje, wanaona na kula ngeni huwa siku zote zinafahamika. Sasa mtu mtu anaingia mule au labda watu wanaingia mule kwenda kuchimba nini, maana ming'oko ile au kwenda kutafuta kuni eh. Mpaka yule ambaye alikuja kuona tukio lile anakuja anakuja anakuja kuja kutoa maana taarifa. Ina maana wale wengine walikuwa mule awaingia au labda yale mafuvu mengine hawayaoni. Sasa jibu naweza kusema labda mwingine anakuwa na, na uoga, anasema labda nikisema naweza nikaonekanika ndio mimi. Mwingine anasema hapa labda nikishaita nini askari watanihoji maake maswali, ajui kuwa kwa kuwa nini akimwita akimuita askari atakuwa maake ni msaada tosha kwa kujua kila kitu kinachoendelea pale. Yeah. Unafikiri tukio hilo kwa kufanyika kwake vile vitu ambavyo vimechukuliwa huenda vimeenda kufanya kitu gani kwa unavyosikia? Ah, kwa vile vitu walivyochukua pale labda vya yule yule mtoto wangu mimi na vile vingine walisema wanaenda kuifanyia kazi uchunguzi zaidi. Matukio ambayo yamekuwa yakihusishwa na upotevu wa, wa, wa watu kufariki kwa aina hiyo na viungo kuchukuliwa kwa taarifa ambazo umezipata baada ya kutokea kwa tukio hilo, watu wanahusisha na, na vitu gani zaidi? Kwa taarifa nilizozipata pale, watu wana wanahusisha labda, wengine wanasema ni imani za kishirikina mm. lakini wengine wanasema labda una mtu, wewe, wanasema piga madili kwa ajili ya kuchukua ili kutoboa maana kimaisha mm. eh, lakini katika upande ukiangalia pale kwa haraka haraka, yani kwa ajili imani ya kishirikina naweza nikasema ndio, ila imani ya ushirikina ipo na, na ushirikina ule ambao mtu, mtu anakuwa labda ametumwa labda kazi mm. eh, kwa sababu mtu anajua kabisa, najua nikifanikisha kupa, kupata huyu natoboa maisha eh. Haukuwahi kujiuliza kwa nini waliokuwepo wale watoto pale waliulizwa majina wale watoto? Mimi maana nimewahi kujiuliza eh, kwa nini labda wenyewe waliuliza majina, ila maana yani majibu maana mmoja kupata ni siku ya pili, kwamba kwa nini waliulizwa majina. Yeah, yeah. Wale kwa walikuwa nasema yani shida yao wanataka we mtu waliuliza majina ili waende katika baskeli hiyo mm. baskeli maana waende hapo maeneo ya Kibiti sekondari, kwa sababu kutoka hapa mpaka Kibiti sekondari kwa kwa nauli ya daladala ni shilingi 500 mm. ukimwangalia yule maana yule ni mtoto akujiongeza, huyu kwa nini ananipa labda shilingi 3000 mm. anaambia nikamchukue baskeli ya shilingi 1000 ana mzigo wake anafuata kinyanya. Baskeli mimi ni nitarudi nayo elfu mbili ya kwangu. Mm. Eh, akili za kitoto ameshindwa maana kwa kujiongeza hapo, lakini natumai kama angekuwa ni mtu mkubwa awezi kukubali sehemu labda ya, ya shilingi mia tano ni ndo maana nauli ni shilingi ni shilingi ni ndo maana mia tano. Kwa hiyo mtu aende kweli arudi ambaye hela hapa elfu mbili ya kwako na kwa sio kweli. E, kwa jina anaitwa Hasani Ibrahimu Kakato mm. ambaye ni baba mkubwa wa marehemu mtoto Ibrahimu Mohamed Kakatu ambaye alionekana katika eneo fulani kuwa amechinjwa. Binafsi nilivyopigiwa simu na kwenda kushuhudia mwili wa marehemu, manake niliumia sana na mpaka sasa hivi bado naendelea kuumia. Unajua, kwa sababu mtu ukiwa umemzoea huwa taswira zake kichwani haziami. yani mm. Yaani kila unapotembea unaweza kukuta umetembea dakika mbili bado unaendelea kumkumbuka. Kwa hiyo Yaani unaweza ukahisi wakati kama yupo hai kumbe tayari umeshampoteza. Mm. Lakini pia kilichoniuma zaidi tunajua kwa kila mtu atakufa. Mm. Lakini sio lazima ukienda kumkuta mtu kachinjwa binafsi maana yake hilo ndio tukio langu la kwanza na naweza ninasema inaweza sema hilo ndio tukio kubwa zaidi kwa upande wangu. Mm. Nilifika eneo husika na nikashuhudia mwili wa marehemu huyo mtoto wetu kwa macho yangu sio kusimuliwa. Mm. Na kila kilicho nilijaribu kuangalia nini ambacho kilichoondolewa. Maki kwa kile ukakuta imechunwa ngozi ya kichwa, yani akiwa amechinjwa, imechunwa ngozi ya kichwa na kichwa kubaki fufu tupu. Maana mm. mpaka sura imetolewa. Mpaka sura imetolewa yani. Mm. Maana tuligundua mwili kupitia nguo sio kupitia sura. Mm. Yaani nguo na hivyo viatu alivyovaa maana tumejua kabisa aliondoka na nguo hii na viatu ndo hivi. Mm. E, na tukiangalia lika ndo tumegundua lakini kama ingekosa hizo nguo na hivyo viatu maana tusingetambua chochote yani tungehisi. Ila tumepata uhakika kwa ajili ya nguo Yaani hiki kitu binafsi kimeniuma sana. Ila naweza kusema nitoe wito kwa Tanzania wenzetu na serikali kwa ujumla. Mm. Najua vitu kama hivi sio vitu vya kuvifumbia macho. Mm. Na hasa kwa Watanzania najua na serikali kwa ujumla. Yaani tujitahidi sana hasa wazazi au majirani. Yaani ukishamwona labda kijana wako yupo na mtu fulani au kijana wa mwenzako, yule mtu ambaye labda unamkuta anafatana na mtu ambaye wewe umfahamu yani ni vema sana kuchukua hatua, yani kwanza kumhoji maswali yule mtu. Naweza kusema swali, yani jambo hili binafsi nimepata elimu na mazingatio makubwa sana. Hata kama nitamkuta mtoto wa jirani yangu, najua kabisa yule mtu yule pale mimi simfahamu aliyefuatana naye. Itabidi yale nianze kumhoji maswali mengi sana yule mtu. Na ikiwezekana nitafika naye mpaka kwa mzazi wake. Kwa sababu unajua kijana wetu ameondoka kwa njia hii. Kwa hiyo nikisema ngoja nipuuzie tu, bado nitaleta madhara makubwa sana. Wito wako kwa serikali na jeshi la polisi? Wito wangu kwa serikali na jeshi la polisi, yaani labda mtu anapopeleka taarifa katika jeshi la polisi hii masaa ishirini na nne si masaa si sabini na mbili yani yangepungua na, ingibi, na inabidi tushirikiane yaani serikali ishirikiane na wananchi wake, hasa jeshi la polisi. Mtu anapopeleka taarifa, bwana, nimepotelewa na kijana wangu au nimepotelewa na ndugu yangu, yaani ni vyema ikachukua hatua mapema kuliko hii swala la kusubiri subiri, subiri. Maanake unaposubiri muda unazidi kwenda. Sasa unayemsubiri hujui, je, kwa sababu mimi nilipokuwa tuna, tupo katika harakati za kumtafuta, maana nilikuwa najiuliza maswali mengi, yuko wapi, anakula nini na anaishi vipi? Tetesi zinasema nini sababu ya tukio lile? Ah, ukweli bwana, hakuna tetesi zozote ambazo yani kuonekana sababu ilikuwa hivyo, kwa sababu nikija kuangalia sina ugomvi na mtu yoyote, unaweza kusema hatuna ugomvi na mtu yoyote na tujai ile kusema kugombana na mtu yani kufikia kabisa kuchukua eti anaweza akachukua tu hii, iko kitu hakipo. Mm. Sijapata tetesi yoyote mpaka sasa hivi, yani hata ile kusema bana, huyu labda alikosana na huyu, yani naweza kusema ni jambo ambalo limetokea ghafla tu bila kuhusisha kusema kuna sababu hii au sababu ile. Yani ni jambo ambalo limekuja ghafla kwa upande wetu, kwa wazazi mm. yani tujaribu sana kuwa makini sana na watoto wetu maana naweza kusema tumepata mafunzo makubwa sana. Yaani unapomuona mtoto labda ndani ya lisali moja hukumuona mazingira fulani, yaani ni vyema ukaanza kumtafuta, sababu tukiwa tupo busy tu na kazi zetu, matokeo yake ndio unaweza kujikuta unaweza kupata majuto kama ninavyojuta sisi, sababu nimezoea labda masaa mawili matatu manne matano, japokuwa kulingana na hali za Tanzania ni ngumu sana. Unaweza kukuta baba anashinda huko, mama anashinda huko, mtoto yuko shule, kwa nini unajitegemea na kwa mtoto wa miaka kumi na mbili manake naweza kusema labda huyu anaweza kujiongoza kwa kiasi fulani, sio kusema labda anaweza akaenda sehemu akashindwa kurudi, lakini unaona imetumika njia kama ya kumrubuni ili mradi yani kukifanya hiki walichokikusudia. Kwa wito wangu mimi ni kwa wazazi na ni tujitahidi sana. Aliyemkodishia baiskeli hakuiona sura ya waliokuja kukodi wote? Aliyemkuuliza basket ipo jaribu kwenda kuuliza alisema alikuta sura ya huyo mtoto akumuona tena mtu mwingine maana alienda yeye kama yeye. Sasa mtoto peke yake. Mtoto peke yake. Kwa hiyo sijajua labda hao watu walijificha pembeni au labda walitangulia mbele au walibaki nyuma lakini pale alienda yeye kama yeye. Mm, kwa jina naitwa Scholastica Tanasi Msusa, ni mkazi wa Kibiti Ufiji Pwani. Nasikitika kwamba ili tukio nilisikia na nikalipokea kwa uchungu ni tukio ambalo la kusikitisha sana kwa kweli, na tunaomba viongozi wa serikali ili tukio wasilichukulie rahisi, ili waweze kutusaidia tugie msaada wa kuwatafuta hawa watu ili kutuweka katika hali ya amani, maana tangu ilitokea ili tukio mpaka sasa hatuna amani hata kidogo. Bado tunakuwa na wasiwasi kuhusu watoto wetu, jinsi wanavyotembea, wanavyohangaika, wanakuwa katika wakati mgumu. Kwa hiyo tunaomba serikali na viongozi wote watusaidie ili tukio ili kuwatafuta hawa walengwa wanaofanya matukio haya ya hatari, kuwabaini ili wachukuliwe hatua kali za kisheria. Tukio hili ni la ngapi kutokea katika maeneo haya? La tatu hmm. linatokea katika maeneo haya ya mkoani huku Pwani. Walio haya matukio mawili ya mwanzo, miili ya waliofanyiwa matukio hayo ilipatikana? haikupatikana. Sawa, wito wako kwa serikali na jamii yetu kwa ujumla? Naomba serikali na jamii yetu kwa ujumla ipambane kutusaidia kwa tafuta watu wahalifu ili wakamatwe na wachukuliwe hatua kali za kisheria. Kwa jina naitwa Zulfa Maarufu Ngasinga, ni mkazi wa Kibiti. Kwa kweli hili tukio linatusikitisha sana, tena limetuogopesha, linatupa huzuni kwa kweli mm. Ah, lakini tunaomba tu serikali tusaidie kwa hili, ichukue hatua kama kuna ulinzi watuwekee, maana tunashindwa hata watoto sasa hivi kuwatuma waende barabarani, tunashindwa kuwaagiza chochote kwa sababu hili tukio tunaogopa, yani, yani tunaogopa sana. Watoto wanafungiwa tu ndani muda wote, hadi mtoto akitaka kwenda shule unaogopa hata aende mwenyewe peke yake, unalazimika umsindikize. Na sisi tuna kazi zetu hapa nyumbani kwao, tunaomba serikali sana itusaidie kwa hili. Kwa jina naitwa Saumu Muome, mkazi wa Kibiti. Kwa kweli hili tukio linatusikitisha kwa kweli, kwa sababu tunakuwa hatuna amani. Tuna watoto wetu wanasoma shule, wanasoma chuo, muda mwingine unakuwa na tatizo, unataka kumtuma mwanao ila unashindwa kutokana na tukio lililotokea. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali waliangalia hili tatizo, waliingilie kati. Kwa kweli tunakuwa hatuna amani, tunaogopa, yani tumejaa na uoga. Kwa jina naitwa Aisha Papa mkazi wa Kibiti, nasikitishwa na hili swala. Swala ni gumu kweli kwetu sisi mm. hasa kwa, kwa wajukuu zangu, maana yake hapa mfano wake wote wajukuu zangu mm. hawana amani hmm. hawana raha, kwa sababu toka alivyochukuliwa mwenzao, wao watoto wana kwanza wamekuwa waoga, huwezi kuwatuma hata sokoni wakaenda Wakaenda sokoni hawezi, kila mtoto anakwambia mimi naogopa, mimi naogopa, na kweli ili hali ni ngumu. Kwa hiyo tunaiomba serikali itusaidie kwa masuala haya hapa, ili wajuku, ili watoto wetu waishi kwa amani na sisi tuwategemee kama tulivyokuwa tunategemea mwanzo kuwatuma sokoni, dukani, kila kitu. Mfano kama mnakwenda shuleni, wanaenda shuleni, wakirudi yani mnaitwa majina kama wapo shule. Wa, shuleni wakaitwa majina na wakirudi nyumbani wanakuja kuitwa majina, kwa sababu ukifika wakati fulani yuko wapi fulani yuko wapi, maanake mnaitwa majina kama ka, shuleni waitwe majina na hapa nyumbani, hiyo ni lazima.